Nah, ada orang yang hadir di situ bagaimana? Jadi tadi adab dia. Sekarang ada orang yang hadir di situ di antaranya menurut mazhab Syafi'i dilakukan al-idja. Al-idja itu menghadapkan orang yang akan meninggal dunia ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Menurut mazhab Syafi'i yang paling utama adalah dia meletakkan orang yang akan meninggal tersebut di lambung kanan sehingga wajahnya menghadap kiblat. Kalau dia tidak mampu karena sakit lambung kanannya diletakkan lambung kiri. Sehingga tetap dia menghadap apa? Kiblat. Kalau dia tidak bisa lambung kanan lambung kiri maka kakinya ke arah kiblat, telapak kakinya ke arah kiblat, kemudian kepalanya diletakkan bantal agar dia menghadap ke kiblat. Kalau bisa dilakukan ini yang terbaik. Ini ada khilaf tapi masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Madhab Maliki mengatakan tidak disunnahkan. Imam Malik ketika ditanya dia bilang tidak ini bukan amal masyarakat kota Madinah, Tidak ada. Ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Real dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al kiblat yaitu uh, al-Ka'bah kiblatul muslimin ahya anu amwatan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin hidup maupun apa? maupun mati. Allah alam bisawab dalilnya masih terlalu global pertama sehingga kalau mengatakan sunnah agak sulit ya. Yang kedua Nabi saw sendiri tidak melakukannya. Nabi saw ketika meninggal meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mata bayna hakinati wa dhaqinati." Rasulullah saw wafat di pangkuanku di antara leher daguku dan di antara dadaku. Itu Rasulullah saw kepalanya kira-kira di sini ya. Dan tidak disebutkan menghadap kiblat atau tidak Rasulullah saw tidak minta untuk dihadapkan ke arah kiblatnya. Demikian juga tidak diriwayatkan dari para sahabat ketika mereka mau meninggal minta dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga dalil untuk mengatakan mustahab agak sulit. Kemudian yang berikutnya, orang kalau sudah mau meninggal sulit kita mau rubah-rubah gerak kanan, gerak kiri. Sulit kan? Lagi sudah di ICU kita mau kanan, kiri, dia kita cari posisi yang nyaman bagi dia. Karena meletakkan badan di lambung kanan tidak mudah. Berat bagi seorang yang dalam kondisi apa? Sakit. Demikian juga meletakkan lambung kiri juga agak sulit. Tapi intinya ini pendapat sebagian ulama dan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Bas rahimahullah. taala ada khilaf. Artinya kalau ada mayat atau orang yang akan meninggal dunia ingin dihadapkan ke kiblat tidak ada masalah. Ya, tapi untuk mengatakan ini sunnah eh, saya tidak menemukan dalil yang, yang tegas. Tapi inilah madhab syafi'i sehingga kalau di masyarakat mengatakan hadapkan ke kiblat ya biarin aja. Memang itu ada khilaf dalam masalah masalah ini dan bagus seorang menghadap apa kiblat. Cuma kalau kita bilang bagus, iya tapi kita tidak bisa mengatakan adalah disunahkan. Karena disunahkan butuh dalil yang spesifik. Dan saya tidak menemukan dalil yang spesifik dalam masalah ini sehingga khilaf di kalangan para ulama. Ya Allah Ta'ala alam. Tapi kalau sang mayat mengatakan, saya ingin menghadap kiblat, silakan dia menghadap kiblat. Saya ingin meninggal dalam kondisi menghadap apa? Kiblat. Menghadap Ka'bah, silahkan. Ibnul Musayyib, Said Ibnul Musayyib seorang tabi'in, uh, ketika dia mau meninggal kemudian diarahkan wajahnya ke arah kiblat dia enggak mau dia bilang enggak saya enggak enggak perlu itu kembalikan posisi saya semula seakan-akan dia tidak ingin dianggap sebagai apa sunnah sehingga dia termasuk ulama yang tidak mau kalau dia mau meninggal meninggal biasa saja dia tidak menganggap sunnah harus menghadap apa kiblat beda kalau meninggal meninggal baru dikuburkan menghadap apa kiblat